बोल पराग अग्रवाल आपने हैंडराइज किया था today we were going to discuss about the capitalization of average profit third method हमारा आता है कैपिटलाइजेशन मेथड इस मेथड में हम दो तरह के प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं एक हमारा एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन होता है और दूसरा हमारा सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन होता है जब हम एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं तो उस कंडीशन में जिस तरीके से पीछे हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है जिस तरीके से पीछे हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है सेम उसी तरीके से एवरेज प्रॉफिट निकाला है एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद सेकंड स्टेप में आपको उसका कैपिटलाइजेशन करना है अब कैपिटलाइजेशन कैसे करोगे कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर उतना प्रॉफिट हम कमाते हैं जितना प्रॉफिट हमने कमाया है उतना प्रॉफिट अगर कमाते हैं तो उसके लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हमारा कैपिटलाइज पूंजी कितनी होनी चाहिए पूंजी कितनी लगी हुई होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए तीन लाख रुपए की पूंजी लगा के कोई व्यक्ति दस परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है सेम उसी तरीके से तो उसने प्रॉफिट कितना कमाया तीस हजार रुपये चालीस हजार रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं अगर हम चालीस हजार रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी पूंजी कितनी लगी हुई होनी चाहिए जितनी पूंजी लगी हुई होनी चाहिए थी वो हमारी गुडविल होगी वही हमारी गुडविल होगी उसको हम कैपिटलाइजेशन बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल चालीस हजार रुपए की पूंजी अगर दस परसेंट रेट ऑफ रिटर्न से हम प्रॉफिट कमाते हैं तो उसके लिए पूंजी हमारी लगी हुई होनी चाहिए चार लाख रुपए निकालने का तरीका क्या है जितना भी हमारा प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट जो भी आया है उस एवरेज प्रॉफिट को सौ से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो रेट रिटर्न दे रखी है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमें दी हुई है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए वो दस परसेंट है तो दस से डिवाइड कर दो बारह परसेंट है तो बारह से डिवाइड कर दो पंद्रह परसेंट है तो पंद्रह से डिवाइड कर दो जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट है उस एवरेज प्रॉफिट को सौ से मल्टीप्लाई कीजिए सौ से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दीजिए जो भी हमारा मल्टीप्लीकेशन आती है मल्टीप्लीकेशन को हमें नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंट या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो भी हमारी है उससे हमें डिवाइड करना है वो डिवाइड करने के बाद जो भी हमारी फिगर आएगी वो फिगर हमारा गुडविल के रूप में कंसिडर की जाएगी एक एग्जाम्पल देखिए उस एग्जाम्पल से और सही ढंग से कैलकुलेट हो जाएगा दूसरा हमारा कैपिटलाइजेशन का इसी में एक और आता है सुपर प्रॉफिट में सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने सुपर प्रॉफिट पहले कैलकुलेट किया है that is average profit minus a normal profit average profit minus a normal profit that will be there super profit अब सुपर प्रॉफिट को लिए कैपिटलाइजेशन अगर करेंगे तो सेम वही तरीका हमारा होगा सुपर प्रॉफिट गुणा में सो divide by normal rate of a return या normal rate of a profit हाँ हमारा सुपर प्रॉफिट की जगह पे एवरेज प्रॉफिट था पीछे वाले जो हमारा एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन था वहाँ पे अब यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन है तो सुपर प्रॉफिट को हमें सो डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई सो डिवाइडेड बाई टेन इससे हमें एक तरीके से कैलकुलेशन करनी है देखिए for the figure given below calculate goodwill according to the capitalization अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से मेथड के अकॉर्डिंग हमें कैपिटलाइजेशन करना है कौन से मेथड के अकॉर्डिंग हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है यहाँ हमें दोनों मेथड से कैलकुलेट करनी पड़ेगी एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी और सुपर मेथड से ये कहता है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा है पचास हज़ार रुपये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है ten percent average capital employed दे रखी है चार लाख रुपये अब यहाँ से देखिए अगर एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट के बेस पे अगर हम कैपिटलाइजेशन करते हैं तो टोटल पूंजी हमारी कितनी होनी चाहिए पचास हजार गुना में सो divided by ten normal rate of return हमारी कितनी है टेन तो पचास हजार गुना में सो divided by ten that will be five five lakh तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं गुडविल हमारी आ जाएगी कितनी पांच लाख गुडविल हमारी आ जाएगी पांच लाख सॉरी यहाँ पे गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए एक चीज़ और भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी सॉरी वो हमारा रहेगा कि जो भी हमारा कैपिटलाइज वैल्यू आती है उस कैपिटलाइज वैल्यू में से एवरेज कैपिटल हमारी कितनी लगी हुई है वो हमें कंसिडर करनी पड़ेगी जितनी पूंजी लगी हुई है उसको हम लेस कर देंगे बचा हुआ जो एक्सेस वैल्यू होगी वो हमारी गुडविल होगी फॉर एग्जाम्पल जो वैल्यूएशन हमारा आता है मान लीजिए कैपिटलाइज प्रॉफिट हमारा आता है चार लाख रुपये और जो हमारी कैपिटल लगी हुई है वो साढ़े तीन लाख रुपए लगी हुई है तो उस कंडीशन में पचास हजार रुपए हमारी गुडविल होगी यहाँ इस क्वेश्चन में हमारी पांच लाख पूंजी आती है कैपिटलाइज प्रॉफिट अगर आता है एवरेज तो पांच लाख रुपए आता है कैपिटल एम्प्लॉयड इसने दिखा रखी है चार लाख रुपए पांच लाख में से चार लाख रुपए लेस करोगे तो हमारा एक लाख रुपए का क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा एक लाख रुपये का हम प्रॉफिट कंसिडर करके चलेंगे वो प्रॉफिट हमारा गुडविल के रूप में माना जाएगा भाई पांच लाख रुपए पूंजी लगी हुई होनी चाहिए थी हम वही प्रॉफिट चार लाख रुपए में कमा रहे हैं जो प्रॉफिट हम पांच लाख में कमाते हैं वही प्रॉफिट हम कितने में कमा रहे हैं चार लाख में कमा रहे हैं तो एक लाख रुपए हमें बचत हो रही है वो बचत हमारी क्या है गुडविल है उस एक लाख रुपए की हमारी वो क्या वैल्यू मानी जाएगी गुडविल मानी जाएगी सुपर प्रॉफिट के बेस पे अगर अकाउंट करते हो तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारी कितनी है टेन परसेंट और कैपिटल इंप्लॉयड दे रखी है चार लाख इसके हिसाब से प्रॉफिट हमारा कितना होना चाहिए था प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा आ जाएगा चालीस हजार अब सुपर प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करें तो पचास हजार एवरेज प्रॉफिट है और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आता है चालीस हजार सुपर प्रॉफिट हमारा पचास हजार माइनस चालीस हजार दैट इज टेन थाउजेंड अब टेन थाउजेंड के बेस पर तो वो हमारी आ जाएगी टेन थाउजेंड गुणा में हंड्रेड और डिवाइड बाई टेन वो हमारे गुडविल की वैल्यू आ जाएगी दैट इज वन लैख तो ये दो तरीके आपके रहेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड के इस मेथड में अगर किसी तरह की किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जैसे ये क्लास फिनिश करता हूँ उसके बाद इंडिविजुअली अपनी प्रॉब्लम में ले सकते हो जो एन मेथड है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे